是以我灭灵族族人的骨血相助而成。奇缘铸剑这些年，骨血已快耗尽，虽有天后的仙法勉力维持，但已形同废人，恐无法辅佐先生成就大业了。所以，请先生允许奇缘归隐山林，了此残生吧。哼，姨母只是暂时失势，我们鸟族一时示威。 你便要学那些势力仙家，树倒猢狲散了吗？屈原不敢。当年若非天后相救，屈原一定活不到今日。天后的大恩大德，屈原无以为报，只能来世再报。莫非，你要去找你的老相好，汴城公主？我和柳英，哦不，我和汴城公主。 早已形同陌路，恩断义绝。灭灵剑，再给我造一支灭灵剑，我就为你根治师姐天残，还你自由，你就可以去找你的变成公主再续前缘，可好？你不信我。 将毕生修为渡运，你现有这琉璃净火加持，定要复兴鸟族，助儿旭凤登上帝位。穗禾明白，旭凤和鸟族便仰仗于你了，莫要让本座失望。 夜神殿下果然高招，这棋无论我如何下，终是没有胜算了。长老这边认输了，纵使再挣扎，撑得须臾，结果也不会有所改变了。唉，您却认输，能与夜神殿下这般高手过？ 乃是隐雀，赤荣。你说什么？鸟族粮仓皆空了。自花界上回断我鸟族吃食之后，花界与鸟族的关系便已有所不睦。如今花界虽未断了花草谷物的供给，但数量远不如从前，粮仓也一直囤不下食物。如此重要之事，你为何不早些呈报？隐雀长老求见。 让他进来。是。你先下去吧。是。参见族长。鸟族近日的粮灾饥荒，不知族长可有耳闻？长老，这是何意？穗禾身为鸟族族长，此等要事。 自然清楚，那便最好。我还担心族长日日在天界流连，早已忘了我们这些同族。既然族长已知晓此事，不知为何迟迟没有作为呢？族里的鸟儿眼见都要饿死了。此事我自会处理。当初，废天后钦点你为族长。 助你处理鸟族事务，才令鸟族昌盛兴旺。但如今废天后失势，各位长老们都担心族长还能否担此重任，保鸟族周全。三日之内，我会妥善解决粮灾。我会证明，我坐上族长之位。 全凭自己实力。如此，隐雀，拭目以待。 <laughs> 慢着，长老难道就没有其他事需要禀告吗？不知族长所指何事啊？自然是你去魔界与魔尊会面一事。我与老友叙旧，这等小事也需禀告。族长若是有这闲心。 不如早些处理好粮灾一事吧。 天降福，节制天界门户，责任重大。然则旭凤，行事却乖戾悖逆，本座甚是担心。我看，就暂时移交给你吧。 鸟族遂何其奏？我鸟族生命素以花谷为食，花界虽已恢复供给，然断粮数年，以致鸟族粮仓日渐空虚。今鸟族生灵性命堪忧，遂恳请天界开仓赈济，以解鸟族燃眉之急，叩请圣裁。 族长，如何？天界可有消息？没有。不行，我得亲自去一趟天界，向天帝借粮。可隐雀长老和其他几位长老，都已在大殿中等候族长召开会议。若族长此时离去，怕是不妥。哼，他们一个个的，倒是都迫不及待想等着看我出丑，哪有那么容易？隐雀。 今日我就先好好和你算算，你去找魔尊的账。族长再不向天界天亮，族长到，就是。 已到，不知族长可有了法子解决此次的粮灾？我已向天界奏明此事，天界却迟迟未肯借粮，怕是与隐雀长老有关吧？鸟族遭受粮灾，天界不肯借粮，可这事儿与隐雀长老何干呢？隐雀长老几日前去魔界与魔尊会面，此事传入天帝耳中，天帝对此很是不满。 觉得是我们鸟族起了反心，若非我向天帝成名，鸟族对天界一片忠心，天帝怕是早就出兵镇压鸟族了。这，隐雀倒不知去魔界与魔尊叙个旧，竟引出这般事端。若天帝当真因此不愿借粮给鸟族，隐雀愿随族长一同去天帝面前澄清此事。 好让天帝消除对鸟族的疑虑，尽快借粮，以解鸟族燃眉之急。隐雀长老所言甚是，现下不如您和隐雀长老一同去一趟天界，速速解决此事吧。那隐雀长老可有证据证明自己与魔界并未勾结？ <laughs> 既然天界没有出兵，那便表示他们亦无证据证明我与魔界勾结。 族长借不到粮食，如今却要将这黑锅让我来背吗？这千百年来，我为鸟族鞠躬尽瘁，令鸟族不断壮大。如今鸟族有难，我耗尽心神，却要因隐雀长老品行不端，导致天家与我鸟族生出嫌隙。我倒是要问问隐雀长老，难道鸟族的粮食还能向魔界借来不成？哎呀，族长。 尹雀长老，二位在此争论亦是无用。当务之急，不如早上天庭，向天地表明我鸟族的忠心，速速借到粮才是啊！夜神殿下到，参见夜神殿下。 大殿下，夜神殿下今日前来，怕不只是为了与我下棋吧？听闻长老近日密会魔尊，不知商议了些什么？原是为了此事啊！我与魔尊不过是叙叙旧。 聊聊天儿，不曾商议任何事情。你们聊了些什么？外人无从得知。不过此事已经上报天庭，若是有些无中生有的猜测，也是在所难免的。万一天帝当真误会了些什么，恐对鸟族不利。天帝命我彻查此事。隐雀长老认为，润玉应该作何？ 扁鹊愚钝，不知夜神殿下何意？我知道，这些年来，天界对鸟族控制颇多，但当年龙鱼族覆灭之后，废天后亦是将太湖这等富庶之地交予鸟族。鸟族这几千年来，比之从前，已是繁荣昌盛了许多，也该知足了。夜神殿下，到底想说什么？ 但说无妨，隐雀一向不喜欢拐弯抹角。既然长老不喜欢拐弯抹角，那润玉便直说。其实此番前来是有一事希望长老帮忙。 <laughs> 我一个无权无势的鸟族长老，恐怕帮不上夜神殿下什么。 被鸟族知道，这绝密的鸟族兵力布防图是从长老这里泄露的。长老认为，你将来还有在鸟族立足的可能。润玉今日是作为天界特使，奉天地之命，押粮至此，解鸟族饥荒之困。啊！哎呀！多谢殿下特此前来押粮。 穗禾与鸟族上下感激不尽。今日前来，还有一件要事需要解决。不知殿下还有何事需要解决？穗禾愿倾力相助。前不久，隐雀长老私自前往魔界，与魔尊会面一事，相信大家都已经知晓了吧？隐雀长老私自密会魔尊，暗藏祸心。夜神殿下若要惩治他，穗禾定全力配合。 但鸟族对天界一向忠心，还望殿下莫要怀疑。穗禾族长似乎迫不及待想要治隐雀长老的罪了。穗禾公主曾向天界请兵，要派天兵回一秒洲拨乱反正，但天帝并不相信鸟族会有异心，并命我要查明原委。我今日前来，便是向各位告知调查的结果。 隐雀长老前往魔界，纯属私交。各位切莫要因此事影响了鸟族与天界的关系。原来不是天帝要镇压鸟族，竟是你向天帝讨兵对付隐雀。虽和那日不过是情急之下才做此提议的。确实如此，幸好未酿成大错。不过鸟族粮仓空虚，闹起饥荒，你却置之于不顾。 反而在此讨伐影雀长老，穗禾公主，未免有些本末倒置了。我何时知鸟族粮在遇不顾了？早在三日前，我便已上书天庭借粮了。天庭并未收到你的奏报，怎么可能？若非影雀长老昨日亲自上天界将此事告知，天界不知道要到何时才会知晓此事。穗禾，你不配做鸟族的族长。对。 你不配做我们鸟族的族长，是啊，不配做。穗禾公主，正如诸位长老所言，你为了排除异己，打压隐雀长老，而置鸟族各位同胞的生死于不顾，已让天帝陛下对你大失所望。天帝已下令，命我全权处理此事。不过，任玉觉得还是应该与鸟族各位长老一同商议决定。 大殿下如今深得天帝陛下的信任，我等还有何疑虑？只是不知大殿下认为该如何决断？润玉以为，穗禾公主如今已经无心鸟族的治理，不如交由贤能之人辅佐之，代为处理族中要务。不过，润玉只是个提议，最终的决定还是要看各位长老的意思。 此番隐雀长老向天界借粮，为鸟族立下了大功，且他一向心怀鸟族，定会为鸟族谋福。我推举他，暂代处理族中事务。我等亦推举隐雀长老代理族中事务。夜神殿下，慢走。 银雀长老，将来这鸟族便就交给你了。这一局，银雀输得心服口服。既已知道夜神殿下手段，我又怎敢再有二心？如此便好。鸟族的粮仓恐怕要空上两日，穗禾定会因为此事求助天界，而他的奏报会消失无踪。 届时希望长老能够亲自出面借粮，我会以此为机会，助长老掌握鸟族实权。看来我是没有办法拒绝了。只要长老肯率鸟族支持我，总有一日，长老便是鸟族族长，可以放手大展拳脚。族长，那么大殿下未来又会是谁呢？ 夜神殿下果然高招，这棋无论我如何下，终是没有胜算。 完全处理鸟族大小事务。这个宝，这个宝，我跟你说，这只要七年的灵力啊！木子，不管你去到哪里，我都一定会找到你。 紧密不离。 现在便去天界，替我杀了润玉。夜神殿下，乃是天帝之子。那又如何？他毁了我千百年来苦心经营的一切，我便要了他的命。夜神殿下灵力高强，我早灭灵剑，算好了。 太多灵力，即便我有灭灵剑在手，我也打不过他。到时我会和你一起去。 知你如此记挂他，一定深感欣慰。你怎么来了？我听说鸟族的权力，皆由隐雀长老接手了。想必这一切，和大殿下脱不了干系吧？看来你已经开始动手了。我只不过是想完成娘亲的心愿而已。 但当初，干娘为了这个心愿，做了很多错事。你到底想说什么？我只是希望大殿下不要步他的后尘，只怕最后错了多了，忘了初心。 这条路错不得，一步错，便是满盘皆输。我已经输不起了。可是你走这条路的时候，有没有为锦觅想过？她是无辜的，她不应该被你利用，也不应该为你而受伤。 走我去看看。小鱼仙倌，小鱼仙倌，小鱼仙倌，你在吗？好吧。 救命之恩无以为报，今日特地前来却不见你，就把他留在此处了。没想到润玉不在，你倒是送上门来了，如此甚好，机会千载难逢。你现在给我用灭灵剑杀了他。这万丈虚甚为滋补，定能助你尽快恢复灵力。愿这万丈虚能滋补你伤势，希望可以帮到你啦。 凡间做一对平凡的夫妻。我说过，你若再伤几你，你便是我的敌人。莫要做那些违背良心的事情。我知道你不是那样的人，快动手啊！ 是。 还是在乎我的。方才锦觅被火系法术所伤，你为何要这么做？我还能为了什么？你心中只有他，可他却给夜神送药，我气不过。蜜儿。 怎么回事？方才有人要加害锦觅仙子，幸亏二殿下及时赶到。人呢？追出去了。你快去帮旭凤，锦觅有我护着。如此甚好。蜜儿，蜜儿。 前来给你送补药，正要离开，不知怎地就被打倒在地了，然后就什么都记不得。是你救了我吗，小鱼仙官？并非我救了你，是徐峰。既然事发在玄机宫，难道目标是我？可是你走这条路的时候，有没有为锦觅想过？ 她是无辜的，她不应该被你利用，也不应该为你而受伤。都是我不好，我向你发誓，以后绝对不会让你再受到一丁点的伤害。谢谢小鱼仙官，我已无爱了。 殿下，我并无心伤他，是这个齐渊，他便是在人间要杀锦觅的人。我知道，他是变成公主的朋友，我答应过刘英，不取他性命。可是他屡教不改，想必今日又要行凶，此人不能久留。刘英说过，他是良善之人，我信他。多谢凤兄。 锦觅呢？锦觅可还好？锦觅没事儿，她并不是冲着锦觅来的。风兄，木子体内被中了师姐天蚕，需要定期喂养，恐是有人借此利用木子。他从前所做的一切，都是被迫的，他别无选择。师姐天蚕如此禁术，可是我母神所为。是姨母救了他的命，他为姨母办事。 那是他自己的选择。如今姨母还身在狱中，你们却想撇清关系，真是忘恩负义之徒。随后。如今莫木神已被关押进牢狱，他已得了惩罚。希望你莫要再怪罪他。凤兄愿意宽恕木慈，我已别无他求，只求将木慈带回，从此与他不再分离。 慕辞的罪，刘英愿为他赎。 <sighs> 今后，不管因为什么，你若再伤害锦觅，我便不会对你手软。我会兑现人间的承诺，你若有性命之忧。 我定会相救，但你休要试探我的底线。我要见锦觅。蜜儿已经休息了。 已无大碍。听闻今日是火神出手相救，我替蜜儿谢过。不知火神可有抓到行凶之人？是穗禾闹脾气，伤了锦觅。穗禾，此事非同小可，不如尽早禀告父帝。不必了，穗禾，穗禾是因为我，我自会与他解决此事的。你让我看他一眼，旭凤。 因为你，天后穗禾先后对锦觅出手，你难道非要置她于死地才肯罢休吗？我已让矿鹿去请水神接回锦觅，我申请回吧。 为你付出了那么多，如今连手中的权力都抛落他人，我失去了一切，可你心里仍旧只有那个锦觅。 先生，今日子时，庭中已无，事关紧密，不胜期盼。 我不会让你看不起我。我的木慈，终于回来了。这段日子你去了哪里？你为什么又再造灭灵剑？我本来想杀了锦觅，找天后换世界天才。可是最后一刻，我突然觉得，即便我死了，也好过见你对我失望。我。 你放心，我一定会想办法治好你。 时光匆匆兑换成了年，三千世。